हॅलो नमस्कार मी आशा माझ्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे सुंदर अशी ब्लाऊज डिझाईन बघू शकता साडी खूपच सुंदर आहे आणि कलरसुद्धा खूपच सुंदर आहे आता सुंदरच डिझाईन बनवूया साडी सुंदर आहे म्हटल्यानंतर बघा पूर्ण उंची इथं चौदा इंच आहे आणि शोल्डर पाच इंच आणि मुंढा साडेपाच इंच आणि छाती हे चौतीस साईजचे आहे चौथीचा चौथा भाग साडेआठ प्लस तीड इंच शिलाईसाठी ठेवलेला आहे तर बघा खांदा अंतर जो आहे म्हणजे गळा रुंदी जे आहे ते सव्वा दोन इंचाची ठेवणार आहे आणि पाठीमागचा गळा हा दहा ते साडेदहा इंचाचा ठेवूया तर बघा आता इथं आता रुंदी इथं जास्त हवे तर इथं पावणे तीन इंच घेतलेली आहे आणि चौकोन असं कप्पा तयार करून बघा असं कुल्हाडी गळा काढूया सिम्पली बघा हे डिझाईनला खूपच सुंदर दिसते काठापदराची साडी असेल तर ही डिझाईन खूपच सुंदर दिसते तर बघा आता आपण ब्लाऊज पीसवरती ठेवून जसं आहे तसं कटिंग करूया आता बघा कॅनव्हसवरती आपण गळा तयार करणार आहोत तर डबल फुलवरती इथं कॅनवस घ्यायचं आहे आणि सव्वा दोन इंच आपण रुंदी ठेवलं होतं तर तेवढं ठेवून घ्यायचं आहे आणि पाठीमागचा गळा हा साडे दहा इंचाचा ठेवलेला आहे आणि रुंदी जी आहे गळ्याची खालच्या साईडनं ते पावणे तीन इंचाची ठेवलेली आहे बघा इथं सिंपली असे कुल्हाडी गळा देऊन घेऊया बघा या पद्धतीने आता साईडनं आपण एक ते सव्वा एक इंचाचं असं मार्जिन ठेवूया बघा अशा प्रकारे आता आपण कटिंग करून घेऊया तर काटापदराच्या साड्या असतील तर ही डिझाईन खूपच सुंदर दिसते आजच्या साईडचं सुद्धा कटिंग करून घेऊया बघू शकता अशा प्रकारे कटिंग झालेली आहे आता आपण स्टिचिंगला सुरुवात करूया तर सर्वात आधी बघा गळ्याच्यामध्ये एक छोटासा कट देऊ या पद्धतीने आणि कॅनव्हसला सुद्धा मध्यभागी एक छोटासा कट देऊ जेणेकरून कॅनव्हस हे ठेवताना बरोबर मध्यभागी ठेवलं गेलं पाहिजे तर आता ह्याला कॅनव्हस चिटकवून घेऊया त्यासाठी बघा इथं मी फेविकॉलचा वापर करत आहे तुमच्याकडे जर चिटकणारा कॅनव्हस असेल तर ठीक आहे किंवा नाही तर तुम्ही अशा प्रकारे फेविकॉलचा वापर करायचा आहे आता आपण इथं हे कॅनवस चिटकून घेऊया बघा गळ्याच्या बरोबर जिथं कट दिलेला आहे ते कटचं कटच्या समोरासमोर यायला पाहिजे आणि या पद्धतीने असं कॅनवस ठेवून घ्यायचं आहे म्हणजे एकूणच काय की ब्लाऊजच्या बरोबर मध्यभागी ही डिझाईन यायला पाहिजे त्यामुळं असं व्यवस्थित इथं कॅनवस चिटकवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर बघा आता जे खालचं कापड आहे ते शिध्या बाजून ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर इथं अस्तरची बाजू आहे ते ठेवून घ्यायचं आहे आणि इथं पिनअप करून घ्यायचं आहे आता बघा कॅनवसला जस्ट चिटकवून इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे पूर्ण गळ्यानुसार इथं शिलाई करून घेऊया बघा पाव इंच एवढं कापड सोडून कट करून घ्यायचं आहे बाकीचं कापड गळ्याचं आता बघा पूर्ण गळ्याला इथे छोटे छोटे असं कट्स देऊन घ्यायचे आहेत कारण कुल्हाडी गळा असल्यामुळे इथं पूर्ण गळ्याला इथं छोटे छोटे असं कट्स देऊन घ्यायचे जेणेकरून अस्तर पलटताना व्यवस्थित पलटेन आणि फिनिशिंग व्यवस्थित येईल तर बघा कट करून झालेलं आहे आता आजच्या साईडनं आपण हे अस्तर पलटून घेऊया बघा या पद्धतीने आता पूर्ण गळ्याला इथं डापटीप करून घेऊया बघा पूर्ण गळ्याला इथं एक वर्ण डापटीप करून घ्यायचं आहे बघा लगेचच सुद्धा आपण टिप करून घेऊया अस्तर जॉईन करून घेऊया जे जास्तीचं कापड आहे ते सुद्धा कट करून टाकूया आता बघा जे पाठीमागचे टक्स आहेत ते शिवून घेऊया रुंदी इथं अर्धा इंच आणि क्रॉसमध्ये शिलाई करायचं आहे आणि उंची इथं साडेचार इंच ठेवलेली आहे टक्स उंची आता आपण लगेचच कमरपट्टीसुद्धा जॉईन करून घेऊया कमरपट्टी हे दीड इंचाची तयार करून घेतलेली आहे जॉईन करून घेऊया बघा कमरपट्टीसुद्धा जॉईन करून झालेली आहे आता बघा हे साडीतलं जे कापड आहे ते मी चार इंची कट केलं होतं आता दोन दोन इंचाच्या ह्या पट्ट्या तयार करून घेतलेली आहे आता उलटी बाजू करून इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे बघा आणि हे जी पट्टी आहे ते शिधा बाजूने पलटून घ्यायचं आहे ते कसं हे पुढं दाखवते आता बघा सेफ्टी पिण्याच्या मदतीने किंवा तुम्ही खेळाच्या वगैरे मदतीने ही पट्टी जी आहे ते शिधा करून घ्यायचं आहे तर अशाच पट्ट्या मी दोन तयार करून घेणार आहे तर या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही पट्ट्या तयार आहेत आता आपण या पट्ट्या जॉईन करून घेऊया तर सर्वात आधी बघा हे तर गळ्यापासून सुरुवात करूया डबल कलरची साडी असेल तर अशा प्रकारे साडीतलं कापड वापरल्यास ब्लाऊजला खूपच सुंदर ब्लाऊज दिसतो उठाऊन ब्लाऊज दिसतो लांबनंसुद्धा पाठीमागचा गळा ते फारच सुंदर आकर्षण दिसतं त्यामुळे साडीतलं कापड हे वापरूनच डिझाईन करायला पाहिजे आता इथं काठसुद्धा होता पण काठचंसुद्धा इथं वापर केलेला आहे आणि शिवाय या साडीतल्या ब्लाऊज म्हणजे जे कापड आहे त्याचासुद्धा इथं वापर केलेला आहे फार सुंदर सुरेख ही डिझाईन दिसते दिसायला लांबणं आणि थोड्याशा जाड पट्ट्या ठेवलेली आहे या ठिकाणी मी तुम्हाला हवं असेल तर जेवढी जाड किंवा पातळीही ठेवू शकता जेवढं तुम्हाला हवं आहे तेवढं आता बघा हा काठ आहे आता हा काठ इथं आपण खाली जॉईन करणार आहोत त्याआधी बघा एक साईडनं आपण दुमडून ह्याची शिलाई करून घेऊया व या पद्धतीने आपण शिलाई करून घेऊया तर शिलाई बघा झालेली आहे आता हे खालच्या साईडनं गळ्याच्या खालच्या साईडनं जॉईन करूया बघा आकारानुसार इथं हा काट जॉईन करायचं आहे बघा आधी एक इंचापर्यंत असं दुमडून घ्यायचं आहे आणि बघा जिथं लाल पट्टी आहे जॉईन केलेली तिथून जॉईन करायचं आहे आणि आता हे मोठे मोठे प्लेट्स घ्यायचे आहेत एक एक इंचाचे असे प्लेट्स घेत इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे बघा या पद्धतीने बघा जसा आकार आहे तसं असं इथं हा कार्ड जॉईन करून घ्यायचा आहे आता खालच्या साईडनं सुद्धा इथं आपण शिलाई करून घेऊया तर बघा इथं असं पूर्ण शिलाई करून घ्यायचं आहे आता बघा दुसरी जी पट्टी आपण तयार केली होती ते हिथं आपण जॉईन करून घेऊया सुद्धा लावून तयार झालेली आहे आता आपण नेहमीसारखं इथं बंद जे आहे म्हणजे पाठीमागची जे बांधणी आहे ते जॉईन करून घेऊयात तर बघा ही डिझाईन तुम्हाला कशी वाटली नक्की मला कमेंट्स करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास आता लगेचच प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका तर सिंपल सोप्या पद्धतीने डिझाईन सांगण्याचा प्रयत्न केले आहे थँक्यू